So YouTube bayar kat Yasin iklan revenue daripada iklan sengit dua kupang untuk satu hari YouTube bayar kat Yasin. <laughs> <laughs> Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya saya semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okay sat. Ah, okey. So, rasanya semua orang tahu kot ni surat apa. Ni adalah surat Google AdSense. Meaning, Yasin dah boleh dapat gaji dah kot. Dia bukan dia, AdSense ni adalah, the first first AdSense ni adalah satu untuk verified. Yasin punya Google AdSense. Di mana duit-duit yang Yasin dapat daripada YouTube. Uh, akan masuklah kat AdSense ni. So, sebelum tu, dia, dia akan bagi pin, code So di sini kita boleh tengok lah Pin code ni dan saya masukkan kat Google Sen Dan kita boleh tengok berapa Dan hari ni pun Yasin akan Kongsikan kot berapa gaji yang YouTube bayar kat Yasin Selama daripada 15 Disember sampai sekarang lah So sebulan dua bulan lebih lah dua bulan lebih Dan by the way Google Adsense ni yang best lah Yasin dapat sehari sebelum YouTube Yasin cukup 2 tahun So basically ni dia memang timing baik yang orang panggil timing dia memang elok sebab apa Yasin dapat itulah dua, dah dua bulan eh dua sorry dua bulan pula dua tahun ni sebab YouTube setahun tu baru fokus betul-betul tahun pertama tu main-main tapi tahun kedua baru betul-betul fokus dan alhamdulillah lah cukup-cukup elok-elok 2 tahun YouTube boleh monetize dan boleh verify AdSense so ni momen yang terbaik lah memang timing baik cantiknya so kat sini yang boleh tahu berapa YouTube bayar gaji sehari berapa dan YouTube ni berapa jenis uh, uh, iklan berapa banyak ha, berapa, berapa jenis kan YouTube ni nak, nak bagi tahu ada tiga jenis YouTube bayar kat uh, konten uh, kreator kat luar sana lah so saya nak kongsikan video ni mungkin lama so je basically kalau siapa nak tengok berapa gaji saya dapat apa semua tu boleh tengok lah kalau tak mau tak apa ya <laughs> dan terima kasih kepada siapa yang tak skip ads uh, itu yang paling penting sekali sebab apa ok jom So saya sim check balik kita. Okay, Alright. So basically saya suka channel Zimbo. So siapa yang tak subscribe ni YouTube channel ya Zimbo, hangpa boleh subscribe ni ya Zimbo. So um, macam saya hangpa buka uh, so eh kita nak buat apa Excel kan. So kita jom unboxing dulu pin dia ni. And by the way saya akan buka ni buka Excel punya home page ni so, the moment of truth for oh, you ya padahal bukan tempat sewa button pun tak apalah lagi lecan budak-budak baru nak up. eh video ni Okey. budak-budak baru nak up sonok sonok dapat duit dari youtube eh, dulu dulu duk nak buat konten tak, tak tak bajet pun nak dapat duit Sekarang bila buat eh Bila dapat duit banyak Macam lah. So basically Hampa yang kau laksana ha, Kan biar Boleh sebenarnya buat duit ni YouTube ni Tapi kena cari kekuatan lah Apa, apa yang Apa yang Hampa sonok buat. Ha, yes. Nampak konten YouTube sebab dia kena pikir. Konten kena pikir. Ada masa dia akan kering gila. Kering gila gila gilanya. So bila bila mai waktu kering gila gila tu, oi pening oi. <laughs> pening hmm, buat kata main kulit mah. Bila konten kering habis ya. Memang jijik ya. Lah, okay. So sebab apa kena buat benda suka bila bila kita buat benda yang kita suka video atau konten kita suka dia senang idea tu senang meh Pak Yasin suka buat carta tutorial Facebook dan dia lah bila buat tutorial Facebook Yasin senang Yasin suka explore benda Facebook ni Facebook ads ni tambah-tambah ya so senang lah cuma masa lah nak buat tu nak buat video tu ha. Yasin dah buka dah Alamak Yasin Mak Fitri ya Satu, dua, tiga. Okey. So, ni saya saya tutup ni. So, ni lah. Dia, dia bagi. Macam mana nak tutup ni? Sini ke? Ha, so, ni dia bagi. Pin. Pin. Mesti tak boleh nak ni sebab kamera sini dia follow muka. Ha, boleh tengok lah kot. So dia bagi step 1 buka Google AdSense. So sini buka Google AdSense. Kita tengok kat screen. So step 2 cari gear icon dan play payment setting. Mana icon? Tak tahu pun. Tak apa. Yang saya ada jumpa ni to do list. Verify your business address. We mail your pin on January 20. So yang saya dapat pada January uh, eh, Februari uh, eh, 18. Oh, kurang lebih sebulan lah Hmm, betul lah dia cakap It should take 2 and 4 weeks To arrive Betul lah Sebab COVID sama kot So Dengan nak verify Kita tekan verify lah kot ni Tekan verify ni Dia bagi pin Ada 3 kali untuk attempt So Kita ada Pin yang betul Saya sensekan dulu ni testing your bill address has been verified thank you for approved pin yeah alhamdulillah so refresh it dah tu je <laughs> tak ada pun kalau pun so tak apa dah settle verified <laughs> verified je pun Okay, so jom kita buka kat YouTube channel Yasir Amrul lah. sorry salah buka uh, so macam biasa for buka Sembron subscribe lah kot nah apa pun subscribe lah okey buka istri studio dashboard so sekarang saya nak cerita kalau 3000 subscriber 3000 subscriber alhamdulillah sekarang dan watch time mesin lebih kurang tak selesai 8 watch time mesin 80k kot tidak total orang view. Nah, 82k. Daya sini oi, sini join pun Februari 13 2019. Lah. So betul-betul lah. <laughs> Tengok join join YouTube Februari 13. Buat Facebook Februari 19. Ha, 2019. So ni timing memang lawa gila. Memang terbaik lah dunia timing. So jom kita buka YouTube channel. Cik Studio 3000 subscriber Berapa YouTube banyak, Tara Eh tak cukup Sorry Berapa YouTube bayar Tara 60 dolar Point 71 <laughs> Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah YouTube bagi banyak ni So bila start monetize mula jalan ni Yasa punya monetize start berjalan pada di 3 15 15 Disember. 15. 15. 15. Ah ni 0.01 dolar ah ha, first time. So kalau tengok revenue ni enam puluh dolar ah. So berapa puluh dolar? Buka US currency. Enam puluh So bersama 240 ringgit Poin 21 ringgit Alhamdulillah syukur So berapa hari ya tu? Uh, ah, 15 Disember 15 15 Januari 1 bulan uh, ah, 15 Februari tu 2 bulan So ni 22 So 2 bulan berapa hari? 15 Itulah Eh 22 kita, kita buka sah Betul Betul lah Mak tujuh. Tujuh campur. Ha. So, dua bulan tujuh hari. So, berapa berapa gaji YouTube bayar sini selama dua bulan tujuh hari adalah 60 dolar. So, 245 ringgit lah. Alhamdulillah, 245 ringgit. Okay lah, okay lah. Okay, so uh, yang ni tak baik Kita tak shock nak macam kita nak tengok berapa sehari YouTube bayar selama dua bulan. Tapi dua bulan terlalu ni sangat. Hmm, 2 bulan je tak best. Eh, Okey, lupa sebelum tu sebenarnya macam saya kata ada tiga jenis pipeline YouTube bayar kat kat Yasin ni. So apa tu tiga jenis tiga jenis income YouTube bayar tu kita tengok. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya, ya. mana? Okay ni Yasin buka uh, revenue. Kan Simo ni kot kota Yasin.